Hi, How are <laughs> Hola. ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Bien, aunque me haya caído. ¿Te has caído? ¿Qué te ha pasado? Me he caído por, en el suelo y me he de la nariz. Mira. A ver. Mm, mira. Oh Estoy my God. Toda sucia. Mm. ¿Pero qué vemos detrás de ti? ¿Dónde estás? Mucho bambú. ¡Wow! Está lleno. Mira cuánto bambú. Mm. y <laughs> muy grande. Muy grande y muy verde. Muy verde. <laughs> A ver, eh, ¿te acercas al bambú? Sí, mira, ¿sabes lo que hago con esto? ¿Qué haces? Me lo como. <laughs> Mm, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! y soy muy feliz. ¡Qué rico! ¿Y dónde está tanto mm. bambú? ¿Dónde hay tanto bambú? ¿Dónde está? En el jardín botánico. Ah, ¿Y has visto muchas flores? Sí. <laughs> muchas flores y, muchas frutas también, y, muchas verduras, me encanta. <laughs> ¿Te encanta? ¿Te ha esta visita? Sí, me ha gustado mucho, sí. ¿Y cuál es tu planta favorita de todas? Bueno, divina. <laughs> El bambú. Claro. ¿Cómo va a ser otra? yo soy muy fiel. Solo me gusta eso. Muy bien, Mimín, pues no es un besito.